Hey, mijn naam is Job Kuelkamp. Ik eh, werk hier op het Anna van Rijn College eh, samen met leerlingen van zorg derdejaars aan een audiotour. Ze gaan worden opgeleid om de wijk in te gaan en een gesprek te voeren met iemand uit de wijk. Dat nemen ze op en dat wordt een hele eigen audiotour over kattenkwaad. We doen dit omdat we de school en de wijk meer met elkaar willen verbinden. Er zijn heel veel vooroordelen en daar eh, willen we eigenlijk van af. En iemand waarmee ik dat samen doe, dat is Gamse. <laughs> <laughs> Ga je niet zwaaien? <laughs> ja, langzamerhand uh, zijn we verder en verder in het proces gedoken van interviewtechnieken. We willen... <laughs> Gamze, stil. we willen ehm, eigenlijk echt een gesprek faciliteren tussen een jonge generatie en een oudere generatie, zodat er meer begrip ontstaat. Hé, je kan op mij stemmen via de pagina.